ਨੰਬਰ ਸਵਾਰੀ ਕਰ ਲਓ ਉੱਤੇ ਤੇ ਆ ਨਾਮ ਦੱਸ ਦੇ ਲਵਾ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਗਰਮੀ ਆ ਤਾਂ ਹੋਈ ਆ ਹਾਂ ਮਾ ਚਲਾ ਕੰਮ ਬੜੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਇਹਦੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਉਹ ਨਿਲਾ ਯਾਰ ਮੇਰ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਖਾੜੀਆਂ ਨੇ ਯਾਰ ਇਹ ਖਾਹੜੀਆਂ ਬਸ ਇਹ ਜਿਹਦਾ 11 ਇੱਥੇ ਭਾਂਜ 12 ਵਜ ਜਾਂਦੇ ਕਦੇ ਵੜਦੇ ਵੜਦੇ ਆਈ ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਪਾਠੀ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਬਾੜ ਛੱਡਦਾ ਸੀ ਲੱਦ ਕੇ ਲਾਈ ਟਾਈਮ ਟਾਈਮ ਜਰਾ ਦੁੱਧ ਦੇ ਦੇ ਆਪ ਹੀ ਬਣਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਟਾਈਮ ਬੜਾ ਲੱਗਦਾ ਆ ਕਾ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਵਾਲਾ ਪਾਠੀ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਪੱਠੇ ਵੱਡ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਕੱਖ ਨੇ ਕਈ ਚਲੋ ਫਿਰ ਵੀ ਭਰੇ ਚੰਗੀ ਏ ਕਿੰਨਾ ਬੜੀ ਦੂਰ ਆ ਉੱਥੇ ਹਲਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਅੱਲਾ ਜੰਨਾ ਨਸੀਬ ਕਰੇ ਚਾਚਾ ਅੱਛੇ ਨੂੰ ਉਹ ਪਰਲਾ ਬੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਹਾਂ ਭਾਈ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚਾੜੂ ਚਾਰ ਚਾਰ ਪੰਜ ਪੰਜ ਚਾੜ ਦੇ ਆਇਆ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਰੱਖ ਦੁੱਲਾ ਇਧਰੋਂ ਬਣਾ ਥੱਲੇ ਬੈ ਥੱਲੇ ਬੈ ਇੱਥੇ ਬੱਚਿਆ ਐਸ ਪਾਸੋਂ ਬਣਾ ਸਹੀ ਬੰਦੀ ਆ ਬੇ ਉਧਰੋਂ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਬੰਦੀ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਨਾਲ ਹੈ ਨਾ ਜਿੱਥੇ ਬਸਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਜੇ ਬੈਲ ਮਾਰੀ ਆ ਤੋ ਤੇ 2 ਮਿੰਟ ਤੇ ਲਾਂਦਾ ਤੇ ਸੋਰੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਲਾਈਟ ਨਾ ਜਾਦੂ ਜਾਦੂ ਲੈ ਪਰ ਲੈ ਉਹ ਇਹ ਤਾਂ ਕਾਂ ਕਾਂ ਪੇ ਮੋੜ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਲਾ ਲੱਗਾ ਬੋਲਾਂ ਲੱਗਾ ਜੋ ਠੀਕ ਠਾਕ ਮੌਜਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਅੱਲਾ ਦਾ હાલો સાકબ ભાઈ ਨਾ આખું સાકબ ਨਾ ਕਰੋ ਗੱਲ ઓરા ਭਾਈ ਨਾ ਕੀ ਬਣਾਇਆ ਤੂੰ ભાઈ ਬੈਠੇ ਹੋ ਰਾਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੋ ਪਤਾ ਕਰੀ ਫਿਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦਾ ਜਲਾ ਦੇ ਹੈ ਆ ਕਰੀ ਪਤਾ ਜਲਾ ਸਹੀ ਇਹ ਕਰਾਂਗੇ ਤੈਨੂੰ ਬਣਾ ਵੀਡੀਓ ਸੈਂਡ ਠੀਕ ਠੀਕ